Весна колись вже прийде, звісно, розтане сніг, рудо брудний, а з ним і асфальт, і ржаве місто своїх зустрів мене кріпаків, це місто шлях свій починало з руйнації козацьких сіл, коли з Московії нагнали на посеління москалів, щоб вони січ порозганяли і по... Миновала комуняцька Анісім Чубарда грязнов і врятувати б дух козацький не допоміг навіть махно із тих часів у нас при владі саме смердючіє лайно більшовики тут збудували Запоріж сталь та Дніпрестан, для чого з рота виривали шматок останні у селян. І з тих часів брудна отрута труїть повітря та Дніпро. І запоріж сталінські манкурти самі себе вганяють в гроб, де кілька раз змінялась влада, пішов совок, за ним майдан, але приносять гроші гадам, Запоріж сталь та Дніпрель стан, козаком правлять безпорадним москаль та жит та басурман. Історія, вона невпинна, колись повстануть кріпаки, але, на жаль, наразі плине все з точністю до навпаки і від отрути люди гинуть, що з вас урманської руки, дитячі смерті ми не лічим, інфаркти рак та псоріаз. Смердять мартенівські пічі, в день і вночі труять нас, Смердять ахметівські пічі, І вдень вночі труять всіх нас.